son gitanos, los gitanos son catalanes, son son son son son y ganamos y volvemos a ser un per molts hay gente sense de que donar explicació, oh, oh, i que dicen, oh, oh. Sube la leche y el pan, joder. le meto ya la autobús, joder. La carne y el pecajito, joder. La luz, el agua y el gas, joder. No tengo coche ni moto, joder. Me sube la gasolina, joder. No toco por no tocar, joder. No toco ni la bocina, joder, joder, joder. Ay, joder, joder. ¿Qué tendrá? Que nadie quiere No, todos lo Down, down, down, down tau, Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder, ella tiene poder, ella tiene Barcelona, Barcelona, Barcelona. Barcelona tiene poder y tan será Marabú, será gitana, Marabú, Roma, reina, Marabú, la que nos parió.